Give me a little bit of <laughs> Donc si on pouvait ramasser le plastique et faire de nouvelles choses comme du l'art. Tu vois, environnement public avec tout ça en plastique, hein. sauf l'herbe. Ça c'est pavé en plastique. piramid di Sombai. So equal. Faut changer la situation. Ah, ah, Il faut moderniser cela. sangat changer les mentalités. Alex Kla, Alex Ndaba. Ça, il n'y a pas un animal. Là-bas, il aime trop noir, blanc. Noir, blanc. Quoi Alex Kla, Alex Ndaba,